физикалык мыйзамдар жана теориялар белгилүү болгондой физикалык чоңдуктар денелердин жана заттардын физикалык кубулуштарын жана касиеттерин сүрөттөө үчүн колдонулат бир эле кубулушка тиешелүү кээ бир чоңдуктар өз ара байланышта болот чоңдуктардын ортосундагы байланыш кокустук эмес деген тыянак чыгаруу үчүн анын негиздүүлүгү окшоштук кубулуштарынын жыйындысы боюнча текшерилет эгерде кубулушту мүнөздөгөн чоңдуктардын ортосундагы байланыштар туруктуу болсо анда алар физикалык мыйзамдар деп аталат эгерде адамдар куулуштарды жана белгиленген мыйзамдарды гана байкап сүрөттөшсө курчап турган дүйнө жөнүндөгү билим толук эмес болмок ошондой эле жаратылыш куулушунун түшүндүрө билүү зарыл тигил же бул куулуш эмне үчүн пайда болот деген суроого жоопту физикалык теориянын негизи болгон теориялык билимдин жардамы менен алууга болот